welcome friends welcome to our channel आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ दही वड़े की रेसिपी तो इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए होगी उड़द दाल भिगोई हुई इसमें आप धुली हुई उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं या साबुत उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं आपको क्या करना है रात भर भिगो के रख लेना है पानी में और फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है मैंने कर लिया है ठीक है बाकी आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको चाहिए होगा ऑयल आपको चाहिए होगी बारीक मिर्च हींग बहुत ज़रूरी चाहिए अदरक आपको चाहिए होगा नमक मसाला मसाले में आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और आपको चाहिए होगी लाल मिर्च ये मैंने जो है लहसुन और प्याज की प्योरी इकट्ठी ग्राइंड करके रख ली है ताकि आप यूज़ कर सकते हैं कैशू नट्स जो कि आपको लास्ट में डेकोरेशन के लिए चाहिए होंगे और आपको यूज़ करना है धनिया पत्ता दही और प्याज और लहसुन चलिए विधि स्टार्ट करते हैं हमें इसे कैसे बनाना है हमें ये उड़द दाल का जो प्योरी है ये हमने पांट लेना है अच्छे से निकाल के ठीक है इसमें आप इंग्रेडिएंट्स डाल लीजिए अपने अनुसार मिर्चा हींग ज़रूर डालना है नमक हल्की सी मसाला लहसुन और प्याज अदरक अगर आप कैश नट्स चाहें तो वो भी इसके बीच में डाल सकते हैं चाहे आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमने प्योरी तैयार की थी वो आपको थोड़ी सी यूज़ कर लेनी है इसमें ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी चलिए भी इसे अच्छे से फाट लेते हैं ध्यान रहे दही वड़े में क्या होता है जो ये प्योरी होती है आप जो बैटर आप बना रहे हो उड़द दाल का ये बहुत अच्छे से फंटना चाहिए तभी वो टेस्टी बनती है अब हमें क्या करना है ऑयल गर्म होने को रख देना है कढ़ाई पे मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी और अब हम इसके वड़े बनाएंगे एक कटोरी में पानी ले लीजिए उसे हाथ पे इस तरह से लगाइए इसका ये है कि इससे चिपकेगा नहीं आपका जो ये बड़ा है इस तरह से हाथ पे ले लिया बीच में आपने इस तरह से एक होल कर लिया और अब इसे पलट दिया और कढ़ाई में इस तरह से इसी तरह से आपने बाकी के भी बना लेने हैं अभी एक साइड से सीख चुके हैं इन्हें पलट लीजिए इस तरह से अगर आपसे इस शेप में नहीं बन रहे हो तो आप इन्हें पकौड़ों के रूप में भी डाल सकते हैं नहीं बन रहा था आप तो उस तरह उस तरह से भी आप बना सकते हैं टेस्ट आपका वैसा ही रहेगा अभी हो चुके हैं अब हम इसे निकाल दे रहे हैं इस तरह से आइए अब दही तैयार करते हैं जिसमें हमें इसे डिप करना है या आपने एक बॉल दही ले लिया है अपने अकॉर्डिंग ले लें दही बहुत गाढ़ा नहीं रखना है इसलिए मैं हल्का सा वाटर मिक्स कर रही हूँ नमक नमक डाल ली है फिर प्याज अगर आप चाहें तो मुझे सही लगते हैं बिल्कुल छोटे छोटे प्याज काटे चाट मसाला और मिर्च ठीक है आप इसमें कैश नट्स भी डाल लीजिए ऊपर से भी सर्व करने पे भी डाल सकते हैं आप ठीक है अब आपको इसमें क्या कर लेना है ये दही बड़े रख ले डिप करके रख लेने हैं इस तरह से इसे आपको ओवरनाइट रखना है डिप तभी ये आपके सॉफ्ट होंगे ओवरनाइट और नेक्स्ट डे आप इसे खा सकते हैं एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका ये है आपको ये जो दही है जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें आपको ऐड कर लेना है प्याज कैशू नट्स मसाला ठीक है मिक्स करके अब आपको क्या करना है दही भल्लों को डिप कर देना है गर्म वाटर में हाफ एन आवर के लिए आप देख लीजिए अगर आपके जो दही बड़े हैं वो थोड़े हार्ड हैं तो आपको ज्यादा देर तक डिप करना है अगर वो सॉफ्ट है तो पंद्रह से बीस मिनट इनफ है रीजन ये है बस इन्हें सॉफ्ट करने का जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था उसमें आपने डायरेक्ट डिप कर दिए थे दही में तो उसमें भी आपके सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन आपको ओवरनाइट उसे रखना पड़ेगा ये देखिए ठीक है अब हम वेट करेंगे 15 से 20 मिनट का इन्हें डिप होने का अब ये देखिए आपके 15 से 20 मिनट हमने डिप किए थे एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इन्हें क्या करेंगे दही में डाल देंगे इस तरह से ठीक है अब आपको इसे दही में डिप करके रखना है 15 से 20 मिनट आप ये डिप करके रख लें दही में भी और इसे आपको सर्व करना है कैशू नट कैशू नट्स धनिया पत्ता और ये आपने चाट मसाला ऊपर से इसमें डाल दिया तो ये देखिए आपके दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं अब आप इन्हें खा सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you so much bye bye